ただきました七福よさこい連岩井めでたと申します心を込めて踊らせていただきます5000円手拍子よろしくお願いします 難者ではございますがビートルのステップさあさあさあさあよーし本日は原宿表参道天神祭りスーパーよさこいご開催誠におめでとうございます私たち制服よさこいのジョイ